叶えるさ 虫さんいるかな 対に許さないお肉が好き特にジャーシー どうだったかな僕、夢は実現できるって思うんだみんなも夢を諦めずに一緒に頑張ろう実現してほしい夢があれば、ここにコメントしてねみんなのコメント待ってるよ最後まで見てくれてどうもありがとうチャンネル登録といいねボタン 絶対に登録してねこれからも夢をたくさん叶えていくから絶対